you kita jumpa kembali saya Sean daripada Blaster Mania. Alright. So hari ini kita ada unboxing lagi. Dah model ini dah memang tunggu sangat lama sehingga saya pun dah hampir macam dah melupakan pasal model ni sebab dah <laughs> memang lama betul lah. <laughs> Sejak dari tahun baru lagi sampai sekarang. <laughs> Ah, ini dia. ARP9 yang daripada XYL ataupun Xiao Yue Liang ataupun Little Moon dalam bahasa Inggeris dia so kotak dia macam ni uh, dia ada ni lukisan luar lah jom kita lihat apa yang ada dalam ni dan kenapa dia begitu popular sehingga ditunggu-tunggukan Sekian lama masih tiada orang yang melupakan dia Nikon je yang lupakan dia <laughs> Sebab memang dah naik benci dah Asyik-asyik tunggu benda yang tak ada je Alright, haha ni dia Kotak dia hitam Ada ini consider tulisan chrome Memang nampak cantik Sebenarnya benda ni dah memang dah lama lah di pasaran Dah bulan lah tiga 4 bulan lah kot so di China player di China dah main sampai benda ni rosak lah <laughs> kita baru nak dapat baik jadi untuk lihat apa yang ada di dalam oh tak nampak apa-apa hitam lah. <laughs> ok ni ada span dia protect ya dia protect daripada cala-cala lah ok ok dia ada satu mac. kita buka setiap lah mac nanti ya eh. okay, Kualiti dia nampak macam lebih bagus daripada yang yang apa satu lagi tu siapa aku syawal Heng Li Feng ok lepas tu ada satu kotak lagi apa benda ni di tepi oh dia punya ni side ataupun end point yang saya panggil end point satu kotak end point pula okey alright dia ada bagi bateri 7.4 volt dan dia punya connector ni Tamiya charger 7.4 volt dan ada satu gel ball ni first time saya jumpa gel ball yang ni gel ball Brooklyn tak tahulah okey ke tak so ada gel ball juga dan di bahagian bawah ni dia ada ni span ni lah macam orang pakai untuk apa untuk soundproofing punya span untuk protect dia ni lah. Okey, perasaan di tangan hmm, lebih licin lebih licin daripada Heng Li lepas tu kalau secara secara apa uh, detailnya kecuali yang ni warna hitam yang Hang Li Feng tu kan warna orange lepas tu nampak macam hmm, nampak macam hampir sama tetapi dari segi finishing nampak ini lagi menarik lah dan memang model ni sebenarnya dia ada uh, panggil apa MOSFET MOSFET tu dia control firing dia. Kalau yang Hang Lifeng memang dia tak ada MOSFET, dia secara basic saja. Yang ini ada MOSFETnya. Alright, jom kita tukar angle pula. Okay, so sekarang kita kepada angle yang lain. Tadi saya dah pasangkan yang endpoint yang ni sebab uh, perlukan sikit masa dia. So saya dah pasangkan M point. Okay, saya panggil M point lah. Anda suka panggil iron sight ke apa saya panggil m point saja ya. Alright. Jom kita masukkan bateri, lepas tu masukkan mag dan kita timbang dulu. So nak masukkan bateri senang saja. Tekan yang ni. Keluarkan keseluruhan bat dia. Tekan dan tarik. Ini boleh adjustable sebenarnya. Kalau anda keluarkan semua ni yang macam lah Dia dah keluarkan yang ni. So bat dia ni nampak uh, dan kepingannya ni besi. Ini dua batang ni besi ya. So nak masukkan bateri sama juga dengan Hang Li Feng. Di sini ada satu button anda tekan. Lepas tu dia akan buka lah ni. Tekan button ni nampak dia akan gerak ni. Nampak tak? Ha, so dan kalau boleh diperhatikan di sini sebenarnya kalau anda nampak lah. Di dalam ni sebenarnya dia ada satu chipset lah. Saya tak sure dia sebahagian daripada MOSFET ataupun inilah MOSFETnya. Saya pun tak berapa pasti Tetapi yang pastinya dia berwarna merah Dan kalau berwarna merah bermaksud Ini adalah model baru yang sudah diperbarui chipset dia Sebab adalah dengar kata chipset yang lama dia mudah terbakar Tak sure So ini model baru sama ada dia mudah terbakar juga lagi ke tidak um, Anda dapatkan dan try main dan bagilah testimoni So ini adalah 7.4 Dia punya bateri 7.4 Tamiya so kita masukkan dulu bateri disebabkan di dalamnya ada satu chipset so time anda masukkan bateri itu berhati hati lah ya dia memang cukup ruang dia memang cukup ruang cuma anda kena adjust-adjust sikit lah ok saya tak nak tutup lah ni leceh lah masukkan macam ni saja terus kita bagi dia terdedah sikit Alright, so macam ni Dan ini Mac dia Dan kalau anda nak perhatikan Di bawah ni pun boleh nampak lah gear box dia warna merah Okay, nak try dia ada Mac Prime ke tak? ha, memang ada Mac Prime Kalau anda tarik charging memang ada Mac Prime So, ini Dia ada blowback ke tak? Ah, ha, ni gerak sikit Alright sebelum kita mula kepada benda-benda review yang lain kita try timbang dulu keseluruhan beratnya berapa keseluruhan berat dia termasuk bateri ya ni uh, termasuk ni lah 1.6 eh. lah kita panggil 1.6 kilo lah so perasaan di tangan memang consider agak berat kerana dia pendek je kan dia pendek saja tetapi dia ada 1.6 kilo dan dia ada banyak jugalah part metal yang pingpong ni metal dia punya trigger metal mag release metal yang ni metal uh, ini pun metal ni file selector dia punya charging handle metal dan outer barrel tu pun metal inner memang aluminium Okay. that's why dia agak berat lah Okay, kepanjangan dia pula ni memang setahu CQB ya. 50 cm sahaja. So memang pendek, padat dan build up quality dia pun agak cantik. Cuma satu je saya nak ingatkan kepada anda. Dia ada MOSFET. So time anda pegang trigger ni, anda nak tarik trigger ni kan. Tak perlu nak tarik kuat-kuat. Anda sentuh secara gentle saja. So ini kita set kepada semi. Gentle saja. Nampak? Kalau anda tarik kuat-kuat di dalam ini, dia ada satu switch yang sangat kecil. Kalau anda tertarik kuat sangat, dia dah macam panggil apa? Kuat sangat, dia dah terlanggar switch tu kuat sangat kan? Switch kecil tu dia akan rosak. So, anda kena repair pula. Kalau auto, tekan saja. Ha, macam tu. So dia memang ada MOSFET That's why dia sensitif lah Dia punya trigger memang sensitif So anda tak payahlah nak pegang kuat-kuat lah So kalau nak tengok secara detail ha, Ini dia Dia punya Muzzle head ni memang daripada nylon Yang lain memang daripada nylon Ada tulisan sikit kat sini ha, Tulisan dia Lepas tu ini dah consider licin lah Cantik dia punya mic pun memang Memang ada style ada belakang ni ada GOS V5 dan dia punya hand grip ni memang samalah dengan Hang Lifeng punya motor kat bahagian bawah belakang ni memang licin oh terlanggar pula memang licin dan sebelah sini ini dummy ini memang kepingan besi juga ini pun besi oh, macam inilah dan kalau nak tengok dia punya side ni anda boleh adjust-adjust juga di sini ini pun boleh adjust ketinggian dia nampak oh terlanggar lagi ha ni dia semakin panjang dia boleh pendek sikit macam teropong kat kapal selam dan dia memang boleh macam ni lah anda tutupkan dia Okay, memang consider cun dan kita nak test FPS dia pula berapa Okay, so kita dah sampai uh, di tempat nak buat FPS testing. So memang kita menggunakan gerbo lah, bukan benda lain. Memang 7 ke 8 mm size dia. So kalau sebagai uh, nasihat, gerbo seeloknya anda rendamlah dalam 2 jam setengah. Cukup, jangan rendam lama-lama dan juga jangan rendam kurang daripada masa tu. Okay, gerbo saya dah masukkan di sini. Ini Mac dia. So Mac buka di sini dan masukkan gerbo nampak gerbo okey yang ni dan dah masuk kita prime siap-siap lah kalau dah dengar bunyi dia dah pelik-pelik macam tu dah consider okey lah hello mr chrono alright mr chrono dah sampai so kita mulakan dengan semi dulu satu-satu biji jom kita lihat Oh, bunyi dia kuat oh. Besar kuat sangat ni bunyi dia. Pop. So 252 236 245 241 425 ni pecah lah ni 240 264 240 245 Alright dia agak konsisten pada 240 250 lah. Jom kita lihat auto pula untuk uh, rate of fire dia. Okay, dapat orang dalam 15 biji satu saat dan average dapat dalam 255 di sini dia tulis bagi saya 240 250 lah FPS dia. Okay bunyi memang menarik, kuat pegangan di tangan pun memang compact SQB memang sesuai untuk CQB lah ni alright ok so kita dah balik daripada uh, FPS testing yang ni untuk uh, XYL ARP9 ni memang consider sangat menarik dengan bentuk dia yang compact, sedikit, padat uh, finishing yang consider keras dan juga dia punya FPS pun memang menarik cuma ada satu kelebihan dengan satu kelemahan lah juga iaitu MOSFET yang digunakan memang ia merupakan kelemahan ke kebaikan kebaikan dulu kita cakap kebaikan dulu memang dia merupakan kebaikan di mana model blaster yang ada MOSFET ni sebenarnya bagus sebab dia control dia punya uh, firing set ni dengan auto secara tepat So memang dia akan misfit Kalau dia semi memang dia tembak satu-satu Kalau dia auto memang dia auto lah So itu adalah kebaikan dia Dan kalau anda uh, mampu memiliki MOSFET untuk uh, blaster anda Anda juga patut uh, pasangkanlah MOSFET tersebut Ini dah memang siap ada Cuma keburukan dia juga berpunca daripada MOSFET Mungkin, saya cakap mungkin lah Bukan kata mesti berlaku Mungkin MOSFET ini juga lah yang menyebabkan blaster anda tidak function artinya dia rosak mungkin dia mudah rosak sebab bash-bash yang sebelum ni pun memang ada komplain yang mengatakan MOSFET ni mudah terbakar so kalau dia dah terbakar memang blaster anda tak boleh guna langsung so kebaikan dia juga adalah kelemahan dia tetapi ini adalah model ataupun version yang sudah di upgradekan MOSFETnya diharapkan perkara yang macam tu uh, kurang berlaku lah tetapi apapun sebenarnya ia bergantung kepada pengguna juga kalau anda abuse anda masukkan spring kuat-kuat, masukkan bateri kuat-kuat lepas tu anda main lama-lama tanpa henti so MOSFET tu sebenarnya chipset chipset tu mempunyai komponen elektronik kalau dia panas anda tak rehat sangat so dia akan terbakar kalau dah terbakar tu maka anda kenalah tukar MOSFET yang baru kalau ia sentiasa terjadi maka ia ada satu bebanan kepada anda Apapun saya harap model yang sudah di-upgradekan ini ataupun sudah di di apa diperbarui MOSFETnya akan tak jadi sangat lah. Okey. Apa-apa pun kalau anda rasa model ni menarik anda boleh try lah uh, tengok description lah di bawah video ini. So di sana ada link untuk bagaimana mendapatkan model ini. Okey. Saya Sean daripada Blastermania. Kalau anda baru sahaja mengikuti channel kami dan anda minat akan Water Geo Blaster ini, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tombol uh, loceng di sebelahnya supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami di Blastermania. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastermania. Bye-bye!